Давай! Все? Да. Я на стакан. Ох, ебать, очки разбились, блядь, голову болел. <laughs> Ее разило. Бля, братан, ну нахуй. Бля, братан, вот я говорю. Закрой глаза, тупая. А? Ты ебанушка! Ты что сделал? Да что, знал? Ты Сермов, ты пора прострелил. Где? Дашенька. Доча. А, а доча. Привет, это мама. Это мама. Ты где? Позвони нам. Дашенька. Да. <laughs> Дашенька. Доча. Дашенька. Да. Дашенька. Доча. Ладно, ну нахер.